Street. You're chilling in the rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. लिए आपने फ़ोन के ऊपर क्लिक कर देना तो इधर से आप कोई भी जो आपको अच्छा लगे वो आपने सेलेक्ट कर लेना तो मैंने ये सेलेक्ट कर लिया है तो मैं ओके पे क्लिक कर दूंगा देखें ये सेलेक्ट हो गया तो अब हम इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं तो देखिए अब ये सही लग रहा है ठीक है आप प्रोफेशनल लग रहा है तो आप इस तरह वीडियो बना सकते हैं तो मैं आपको मुकम्मल वीडियो बना कर दिखाता हूँ ठीक है मैं सारा काम करके आपको फिर वीडियो दिखाता हूँ बाकी सारा काम ऐसे ही होगा ठीक है ना हमारा यूट्यूब बन बनकर तैयार हो गया है अगर आपको ये वीडियो पसंद आई आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को क्लिक कर दें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तब तक अल्लाह हाफिज़